ndabasuje mwese amazina yanjye nitwa niyonshuti emi iyi ni yoro tivi mukurikiranye muri cya kiganiro gishinzwe kuzamura impano zitandukanye harimo no kuririmba ngiye kubaririmba indirimbo ya dorcas na vestine yitwa papa ndabizi neza ko iraza kubashimisha murakoze cyane 頑張るからAberatku sus gimbaraga Mbere yo kugera aho twiheba Umwami utira kugaba Imana kisukiranya kuko dufite mu biganza bye ntidutinye imirindi y'abanzi kuva kera yaratuzi hari ibihamya byinshi bibyemeza Quaripapá, e Quaripapá, e Quaripapá, na treta. twitabaza bakomeye ubari hejuru arahari ucira amazi y'ibiroha tunywe ay'ubugingo akomoka kuri rya riba mm-hmm. ridakama de um amigo a ku kwadufite mu biganza bye ntidutinye imirindi y'abanzi kuva kera yaratuzi hari ibihamya byinshi bibyemeza Iquaripapá, Iquaripapá, fite, Natvetukababana, Kuquadufite, Mubigan sapse, Nidotinha e me terra yaratuzi haribihanya byinshi bibyemeza yuko ari papa yuko ari papa yuko ari papa natwe tukaba abana murakoze cyane ah, ngiye kubaririmbira indirimbo yanjye nahimbye mm. murakoze cyane ndabizi irabashimisha ntabwo ari ibyo twasomye mu bitabo ntabwo ari ibyo kumvanya abandi ntabwo ari byo twabwiwe twarakwiboneye ntabwo ari ibyo twasomye mu bitabo ntabwo ari ibyo twumvanya abandi ntabwo ari ibyo twabwiwe ibyo twasomye mu bitabo ntabwo ari ibyo twumva nyabandi ntabwo ari ibyo twabwiwe twarakwiboneye twarakwiboneye twarakwiboneye twarakwiboneye mana we twarakwiboneye twarakwiboneye twarakwiboneye oh, twarakwiboneye oh, twarakwiboneye baganirire iby'imana yanze niyo igira ikirema ikagikomeza irashoboye reka baganirire iby'imana yanjye niyo igira ikirema ikagikomeza irashoboye twarakwiboneye twarakwiboneye twarakwiboneye mana we twarakwiboneye twarakwiboneye twarakwiboneye twarakwiboneye twarakwiboneye mana we twarakwiboneye twarakwiboneye